なんか言えよ <laughs> えだって抱きつきたくでしょ違うのいきなり抱きついたらどういう感じになるのかって思ったやつなのあそういうことね普通に受け入れちゃった大好きパタパタパタパタパタ